Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Qarabağ separatçılarının başçısı Arayik Arturyan dünən Xankəndində böyük qızına toy edib. Baku Vez Baku TV-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Yoğovra qəzeti yazır. Məlumata görə separatçıların rəhbəri qızının toyunu çox dar çərçivədə edib. Mərasimdə yalnız bəy və gəlinin yaxın qohumları, dostları və Arayaq Arturyanın ətrafındakı ən yaxın separatçılar iştirak ediblər. Tədbirin təmtəraqsız keçirildiyi bildirilir. Buna səbəb kimi Arayaqin Qarabağdakı vəziyyətə görə böyük səsküy salmamağa çalışdığı vurğulanıb. Yaxover qeyd edib ki, Bəy Xocalı rayonunun ermənilər yaşayan Təzəbinə kəndindəndir. onun arayak Arturya'nın kızının tələbə yoldaşı olduğu bildirilir.